whisper. Ähm, zum Video kam es eigentlich relativ schnell, relativ einfach. Wir wollten sowieso ein Musikvideo machen, haben uns überlegt, was ist der unserer Meinung nach geilste Song auf der Platte, wo das möglich wäre. Und Glück hat Pferd, geiles Thema mit dem Werwolf-Ding. da können wir viel draus machen und entsprechend haben wir das direkt umgesetzt. auf jeden Fall, aber wenn du zu viel Gore hast, dann sagt YouTube, nö, Strike. <laughs> Das ist nicht vermittelt. Das dann auch saubitter dazu. Deswegen, wir machen nur eine Sekunde. Es darf nicht ab 21 werden, wäre ich jetzt mal so doof gesagt. Searching for local in joy Dracula, das ist äh, schwarzer Dracula. <laughs> Voll geil. Wasser, Wasser. Oh, Sweet, Sweet, Wasser, Wasser. Entschuldigung. <laughs> das war so nicht geplant. <laughs> Geh mal weg. Oh, ja, die müssen schwarz werden. So ah. ja, das ist voll geil. Ey, mach das nicht weg vernünftigen Schwamm. Wieso machst du so einen Scheiß? Ich hab da eben <laughs> hey, <laughs> von den scheiß Ohren. <laughs> nee, ernsthaft, lass mich mal machen. Oh, hier ist soweit frei, du kannst. Ja, ich muss doch drehen, ey. das ist gar oh, nicht... Oh, jetzt kommt was. Na gut. noch sitzen. Ich habe den Song geschrieben, noch bei einer, bei einer alten Band, äh, wo Laura und ich zusammen drüber da war. Äh, Laura hat gesungen, ich habe noch Gitarre gespielt. Und das war ja eigentlich so ein, so ein bisschen so ein Gitarrenposer-Song, so ein bisschen Anleihen von Children of Bottom und so Dissection-mäßig haben wir da viel gehört. Wir wollten uns ja eine, äh, eine Location suchen, wo wir eigentlich ungestörte, gruselige Waldszenen drehen können. Ähm, haben dann schnell gemerkt, tatsächlich, dass trotz der Bemühungen, äh, die Grillhütte nicht so viel mit drauf zu haben, man am Ende dann doch sieht, dass es eine Grillhütte ist äh, und haben tatsächlich unseren ursprünglichen Planen verworfen und gesagt, okay, wir integrieren das Ding komplett. Das wird jetzt eine Hütte, dort äh, findet alles statt und haben das Ganze dann so umgemodelt, dass es auch ja, stimmig ist in allen Aufnahmen, dass man durchaus sehen kann, im Hintergrund sieht man die Grillstelle, man sieht die Hütte, wo am Ende erhangen wird, wo gespielt wird auch und ähm, dadurch hat das eigentlich am Ende eine sehr ja, gute Stimmung bekommen. Drumaufnahme fand ich richtig klasse. Es war einfach super in der Hütte mit dem äh, Nebel und dem Licht von hinten. Das sah ultra gut aus. Und ich habe dann <laughs> meine Fischmaschine vergessen. Aber es war man da zum Glück nicht. Ich habe dann einfach so auf den Boden getrommelt. klasse gelaufen. Gerade äh, der Kontrast äh, zwischen, zwischen Licht und Schatten und mit dem Beckenlight und dem Nebel zusammen ähm, war schon klasse. Ähm, ganz besonders mag ich äh, so die Nähe zur Kamera. Die Szenen, wo alle, alle vier Leute zusammen diese, diese Säcke über dem Kopf haben, wurde gesungen, da wurden Witzchen gemacht und sonst was, weil wir genau wussten, den Sound von dem Video nehmen wir nicht. Und die Situation ist für alle gerade so, so, ein bisschen komisch, deswegen müssen wir die Situation ein bisschen aufheitern. ihr seid entführt, ihr setzt Ich finde das süß, das Bild. Echt schön, ja, ja, aber wir sind ja, wir sind ja am Chillen trotzdem. Das ist ja ein Rückenbild von oh, und Stefan. War das ja. Hallo. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. ja, sofort. Hallo, eine Boxwurst bitte. viel uns sämtlichen Krams auf Amazon zusammengesucht äh, von typischen Halloween-Zubehör, äh, wie zum Beispiel diesen, diesen Zähnen bis äh, zu dem Kunstblut, was wir erstmal kanisterweise <laughs> uns besorgt haben. Ähm, schwarze Eyeliner, schwarze, schwarzen Lidschatten oder auch tatsächlich Theaterschminke, ähm, um am Ende wirklich auch dieses, dieses Schwarze hinzubekommen. bekommen. Äh, ja, wir sind dann irgendwann man, verirrt sich so in diesem Wirrwarr, äh, das Amazon halt ist und auf einmal sehen wir diesen geilen, künstlichen, abgetrennten Arm und dachten uns einfach nur so, ja scheißegal was damit kommt, der kommt noch mit. Nebel. Die vierte. Go. Los, Zappel. Also jetzt, jetzt wär's am Laufen. Jetzt, jetzt mach nochmal, damit du das gleich siehst. Die, äh, die Erhängten-Szene hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Äh, weh, äh, <laughs> ein bisschen unangenehm, so die Situation an sich, aber äh, haben, ja, haben ja ein ganz gutes Verhältnis innerhalb der Band zueinander, dass das äh, jetzt nicht super unangenehm wurde. Also Burkhard ist ganz zärtlich mit mir umgegangen. Ja, du darfst ruhig. hier. Das ist leider nichts geworden. Okay, jetzt spuck. Das ist kurz Blut weil ich mir da vorher voll Sorgen gemacht habe, wie das schmeckt, weil ich das ja ausspucken musste. Aber es hat voll den neutralen Geschmack. Okay, Kamera läuft. Wir drehen hier die unsichtbare Muschi Teil 1. Das ist so eine fette Plauze von hier. Ja, besonders krass fand ich eigentlich nochmal die, die ähm, Todesszene von mir. Ähm, äh, falls man es nicht so ganz mitbekommen hat, ich bin der, der, der zermatscht werdende Kopf mit der, mit der Schaufel. Ähm, wir hatten eine lange, lange Drehszene noch davor, wo ich mehrfach umgetreten werde, wo ich äh, geschüttelt werde und äh, sogar bei dem einen Schütteln äh, weil es immer noch nicht brutal genug aussah. Bei dem Einschütteln bin ich auch mit dem Kopf nicht gut aufgeschlagen. Da hatte ich auch noch eine Weile was von. Bisschen mehr Gewalt. ähm, und es war dann noch mehr. ein sehr befremdliches Gefühl mit äh, festge festgesurrt, mit, mit Sack über dem Kopf auf den Boden zu legen und dann schlägt diese Schaufel so neben dem Kopf ein. Das klang ungefähr, als hätte man so nah neben dem Gesicht einen Einschlag und da war ich dann auch echt froh, als wir das im Kasten hatten und es dann doch wirklich so geil aussieht, wie es bis jetzt ist. Sagen wir also heftige Szene, aber geiler Effekt. Okay, das reicht, das reicht, das ist ekelhaft. Und go! Ja, also werwolf verbandungsszene war ohnehin schon extrem schwierig umzusetzen. Es gibt tausende Filme, die das alle unfassbar gut gelöst haben, unfassbar gutes Budget haben und das auch entsprechend äh, richtig gut umsetzen können. Äh, wir haben halt geguckt, wie können wir das in unserem mal, kleinen Maßstab halt umsetzen, ohne dass es peinlich wird. Und am Ende haben wir halt gesagt, okay, wir beschränken uns möglichst auf das Musikalische und ähm, machen das Ganze in, Ausschn äh, in so, so, kleinen Ausschnitten, ähm, dass der Werwolf sich erst am Ende richtig dann schon mal verwandelt hat. Wir haben auch kein typisches Werwolf-Ding genommen, sondern ähm, eher wie so eine, ja, so sehr blutige, leichthaarige, fast schon zombieartige Version, ähm, die wir dann, denke ich, eigentlich auch ziemlich geil umgesetzt haben. Also, <laughs> es gibt da so eine tolle Szene, ähm, wo der Hauptprotagonist halt äh, mit dem Auto fährt. Wir haben uns gedacht, boah, das ist doch bestimmt eine geile Szene, wie in diesen äh, typischen Krimis man das auch so kennt. Das Auto fährt äh, auf die Kamera zu und äh, dann gibt es einen Cut und äh, das Auto fährt dann wieder von der Kamera weg, ja, so quasi als würde es drüber fahren und wir dachten uns, boah, das ist so eine coole Szene, das kriegen wir garantiert auch hin. Ähm, haben kurz überlegt, ja, wie ist denn das? Kriegt das Auto, kriegen wir das überhaupt unter das Auto gestellt? Ist überhaupt ein Problem? Und dann dachten wir uns, ach, Stinkschnack. <laughs> Machen wir mal einfach mal drunter das Ding. Wird schon passen. Noch so grob mal so gucken. So, ja, ja, passt schon. Und nehmen noch richtig schön Anlauf auf diese Kamera und dann hört man es nur noch scheppern und alles, was an dieser Kamera abfliegen konnte, ist abgeflogen. <laughs> ich stand da nur noch und dachte so, scheiße, das war's mit dem Dreh. <laughs> Aber sie steht und sieht aus, äh, ja, auf Ebay verkaufe ich die nicht mehr, <laughs> aber ansonsten ist super. <laughs>